امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا আজকে সারা সারি চলে গেল ইয়ার পারানি মাহের বিরমুর্দ তুমি আসে বছর ধরে পার তুমি আমাদেরকে দাও আমরা তো সেই পরিমাণ অনেকে এক রবি আর রবি আল্লাহ মানব দিয়েছি আল্লাহ আমাদের পাশ মা বাবার সেবা পেরেছি মা বাবা আমাদের জন্য কত কত ভালো পেরেছি জানি না আয়ালার স্ত্রীর মতো তাই করতে পেরেছে বিজনিয়া আল্লাহ তোমার নবীর হক আদায় করতে পেরেছি জানি না তুমি আমাদেরকে তোমার নবীর বানিয়েছ আমাদের উপর দয়া করেছ ইসলাম সম্পর্কে বুঝতে যাওয়া যায় মুসলমানের পারে জন্য আল্লাহ মায়ের পেটে ইসলাম পেয়েছি মায়ের কোলে তোমার কালিমা শিখে ফেলেছি তোমার বেলা কত আর কত তার নামে করেছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করলে তোমার করার মতো কেউ নেই আল্লাহ তোমার নিয়ামতের কথা বলতে বলতে পারবো না পায়ের কোলে ইসলাম পেয়েছি পায়ের কোলে নবীর কথা শুনেছি তোমার কথা পড়তে আল্লাহ তোমার জানি এমন পাওয়ার আবার জানি না আল্লাহ দয়া আমাদের গুনাহ মাফ করে আল্লাহ দাও ছেলেদের স্ত্রী গুনাহ করে দাও ভাই বোনের গুনাহ করে দাও Yeah. পরিবারে আজকের মিলাদ মাহফিলের ওসিলাই মাফ করে দাও আল্লাহ হাসরের মাঠে সমাতে তোমার থেকে سے شخص پر جب تو پاسو کے نوان زمان اگر لگ کر دی من کلیا تحجب پر نوال مردہ اے اللہ کرنے والا چکر انہیں بنے دار السر أرض أكسنا يا غياث الحسن بفضلك اليوم أكس بك إلهي بركة يا ليتنا تبيداني وأرصدك وها حسن ربك يا إلهي من له ذا الضليل وخلصت بالصدق يا ليتنا والله قد لا فعل لا بين التسلسل